Soy la rana René y esta es una caja del misterio. Verán, si alguien puede adivinar por las pistas que dé qué hay en la caja, se pueden quedar lo que haya en la caja. ¿Marihuana? Eh, eh. no, no es marihuana. Eh, entonces me vale verga. No, no, espera, pisado, ponete. ¿Qué, qué, pisados querés? Te doy pistas. Mm, si no hay marihuana, tus pistas. Me las paso por los coyoles. Si no hay mota, no hay jueguitos de adivinanzas maricas. Me voy que me estoy cagando. No, no, no, no, no. Espera. Eh, espérate, ¿Qué, qué, qué, quieres? Eh, te voy a explicar qué vamos a ¿Qué hacer. Pasa aquí? Hacete shoyo y cero Vaya. Trata de adivinar qué mm. es. Eh, pornografía usada, mm. jeringas, mm. papeles con caca, ropa interior sucia, ya sé, Rigoberta Michu, una mano de Wikoi. Entonces, ¿qué putas es? Te, voy a dar pistas, pisado que se me hace agua el culo. Sí, sí, ah. sí, Cerote. Si sí, desde hace rato estoy sintiendo el olor a verdura, mm, chuca. y eso que no ha solido cuando he comido fiambre.